Türk televizyonlarının en özgün dış politika programı Briefing Odası 24'te. Nuh Yılmaz tartışma formatından uzak, bilgi ve görsellerle zenginleştirilmiş içeriği, analiz ve öngörüleriyle her hafta ayrı bir konuda size briefing veriyor. Kuzey Afrika'nın en sağlam görünen bu ülkesi halbuki ilk devrilen ülke oldu. Briefing odasının bu haftaki konusu Libya. Roma'dan Osmanlı'ya, Ömer Muhtar'dan Kaddafi'ye ve Arap Bağrı'ndan bugüne, dünü, bugünü ve yarınıyla Perşembe günü saat 22.15'te briefing odasında. Türk televizyonlarının en özgün dış politika programı Briefing Odası 24'te. Nuh Yılmaz tartışma formatından uzak, bilgi ve görsellerle zenginleştirilmiş içeriği, analiz ve öngörüleriyle her hafta ayrı bir konuda size briefing veriyor. Kuzey Afrika'nın en sağlam görünen bu ülkesi halbuki ilk devrilen ülke oldu. Briefing odasının bu haftaki konusu Libya. Roma'dan Osmanlı'ya, Ömer Muhtar'dan Kaddafi'ye ve Arap Baharı'ndan bugüne, dünü, bugünü ve yarınıyla bugün saat 22.15'te Briefing odasında.